Hej og velkommen til en ny kælderkøbing video. I dag skal vi tale lidt om en øh, ny rokovogn, jeg har købt. Sådan en lækker sag her. Det specielle ved den her vogn er, at den kan åbne dørene digitalt. Der er lys i, og der er faktisk også lyd i. Og det er faktisk lyd, der lidt er et problem. Og jeg håber, at der er nogen, der kan hjælpe mig med godt råd til, hvad jeg skal gøre. Når jeg bruger min gamle CS2, så er lyden helt fin. Men når jeg bruger min Egers, og det er den, jeg bruger normalt til min modelbane, så er der næsten ikke noget lyd. Man kan høre det meget, meget svagt. Men det er altså ikke... Øh, det undrer mig meget, fordi vognen er jo helt den samme. Der er ikke ændret nu ved nogen øh, øh CV-værdier. Så først så prøver vi på, på øh, centralstationen, ser 2en hvor jeg kan se, at den virker fint. Og derefter så går vi over og prøver på e-kursen, så kan I se, at der mangler noget lyd. Så hvis der er nogen af jer, der har et godt råd til, hvad søren det er, der er galt, så hører jeg meget gerne fra jer. Hej med jer. Så er vi klar til at prøve vognen på min gamle CS2. Der er i alt fem funktioner på vognen. Den første det er lys. Tænd og sluk lys. Det virker fint. Så er der dørene. Det er dørene i den ene side. Så prøver vi at lukke dørene. Og det virker fint. Man bemærker, at der er masser af lyd. Det her det er dørene på den anden side. kan man ikke rigtig se her, men de virker fint. Og Og så kan man endelig lave lydene enkeltvis. Fløjten, den virker også fint. Og så er der togføreren. Så det var på CS2'eren. Så prøver vi på, så e. prøver vi på Egersen. Lyset fungerer fint. Dørene De åbner fint. Der er ikke meget lyd på. Man kunne høre et lille, meget svagt øh, fløjt. Meget, meget svagt. Prøv at døren i den anden side. Dørene åbner fint, men der er ikke meget lyd på. Igen en meget, meget svagt lille pift prøver vi lydende enkeltvis. Fløjten. Det er et meget, meget svagt fløjt. Og togføreren. Det kan vi faktisk ikke høre. Så hvor bliver lyden af på ekosen? Så kan vi lige se på, hvordan øh, vognen er defineret inde i ekosen. kan se DCC 28, adresse 70. Og så har jeg defineret funktionstesterne fra 0 til 4 på sædvanlig måde. Så udvidet brug. Man kan ikke, der er ikke nogen lydindstillinger, man kan stille på. Der er ikke nogen CV-værdier med lyde, man kan stille på, så det burde bare være lige ud vej at fungere. Så kan vi lige se i cs 2 hvordan det er, er defineret i cs 2 Vi kan se igen adresse 70, DCC 28 køretøjen og de fire fem funktionstaster herovre. Så de er oprettet på samme måde på, på e-kostnader på CS2'en.